Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo o canal. A gente vai fazer uma viagem. Pra onde a gente vai, pai? União é Bandeirante. Vamos pra União é Bandeirante. Horário: 4h37 da manhã. né, vamos lá, né? A gente tá indo buscar o pessoal. Vou mostrar melhor pra vocês. Terminando de contar, né? Olha como tá o nosso velho. Lotado. Até o último, meu velho. Nunca tá mais nada, nada. Coisa linda. Coisa linda. Bom dia. Yeah. Bom dia. Pra baixar? Três, quatro dias? fui dormindo. Cara de sono. Só de sono. Aparentemente aqui não é perigo não. Vamos trabalhar, né? Mano, terminamos agora de serviço. Olha pra cima e tal vamos ajeitando a câmera, então, pra não ficar mole. Isso. Outro tempo que a gente vai dormir. Cansado estou, cansado. Os três babacas estão tá ali, ó. Estamos todos sujos. Ali, ó. você tá sendo pacato. Porque só o amor pra fazer aqui no meio. Por que ele tá fumando tua batata bem de perto? Sei lá, saco. Não, tô te enchendo saco, tô. tô te enchendo saco. Porra, aqui, aqui tem que ter mais cara, eu, tô, desconectado, velho. Não, não tô na mesma internet aqui. Tem internet, eu acho que. Tem, deve ter, a internet é boa. Davi, esse aqui é, esse é meu Davizinho mais lindo. Ei. Eu já limpei a ponta dele já. Claro, mano. Nossa, a gente comendo esse horário. Viu isso aí é do quarto? Falar bem assim, mano, eu quero ir lá, mano. Eu quero ir lá. College. Qual o nome daqui, meu parceiro? É qual o nome? Shell Conveniência. Fica. Qual cidade que a gente tá? Cidade que a gente tá? É. Mano, quem, quem coloca em um desodorante aqui, ó? aqui nesse comercial aqui, ó. Melhor, melhor comercial aqui da cidade, hein? de cerveja e tudo, hein? Só colar aqui, ó. Ó, ó o garçom quem é. Melhor garçom da cidade, filho. Esquece. Do meu canal. Ah, já. Essa live, essa live, essa é então foi mais ou menos isso aqui que eu fui fazer aqui, trabalhar e tal. a gente já tá indo, né? Agora eu vou chamar mais pra vocês também no final da viagem. Vamos lá então, Que deu trabalho, deu, hein, minha tropa? Meu pai. pondo a ferva, no caso. Olha bicho. Isso aí, meu rei, dá pra você. O cara tá mais minha bolsa aqui, você tá aqui? Ah, dá tá pra você. Olha. É meu penteado, né? Quanto deu o pena? Toma, tá, meu filho. É tu, né? <laughs> é meu preto. Se eu mando aí, né? Não, foi eu não. Tá, meu rei. Estamos indo embora. Tchau, tchau, adeus. Aqui. Aqui, onde é o vídeo. Aqui atrás, tudo certo. uma cidade. Qual a cidade não bonitinha. Vou na testa. Queria só entender que porra é essa aqui, ó sabe o que é, que é data de Natal, Ano Novo. Eu acho que é aniversário dele, porque ele tá vendo na data do aniversário do pai dele, da mãe dele, dele.